工作人员和我都遇到很多网友提出的问题。你们培训现场到底教什么？我一般都说的很具体，包括我们现场告诉你团体课、私教课怎么去做，还有我们怎么去做引导性的各种环节的授课，包括整个的模块怎么搭配元素和授课的这些环节流程，然后怎么去变换。然后其实大家，我讲来讲去，我知道你们听不懂，因为上帝视角告诉你，我知道你们听了感觉，哦，韩老师说的好专业，你说起来胸有成竹、了如指掌，所以我相信你会教好我们。其实我每次培训之前来的人，工作人员告诉你我们要讲什么大。 大纲，然后你未必能听懂。就像你培训之后，你再去跟别人转述 H B W 欧式泰拳五天的培训到底他妈教了什么，你说不清楚为什么？因为我们培训的内容，这个认知啊，离大家太远了。因为大家在在国内授课，很多大多数人授课模式是非常低级的，就是非常低级的。我说实话，你别生气。所以，就像现代社会的人去教原始社会的人如何用电脑，原始社会人连连电那插线板都不知道怎么接呢？这什么是电啊？我操！所以很难给你讲清楚。所以来到现场，包括。 你学会了这些东西，你跟别人也讲不清楚，因为他们的认知停留在你学之前的那个认知。